Ora bem-vindos a mais um vídeo, cá temos a laranjinha aqui novinha e como vocês veem temos aqui duas novidades, os bancos e o acrapobetes. Vamos lá ligar a bicha? Vamos lá? barulhinho lindo, pá. Espetacular. Ela está fria, não quero fazer aqui barulho também.